Где полетит, вообще ничего не было. Там что ли дом, говорят, Нет. А? Там хоть баллона газового нету? Наверное, нету, да? Наверное. Потому что... воды нет, водопровод надо включать в это время. А? Подожди его! А? После этого у тебя вода откуда качается? От колодца. От колодца?

парковка это не выходной день, и все здесь. А если бы это в работе, С чего вот это, вот это произошло? Нет. С чего это? Сосед у себя начал траву поджигать. Ну, да. как бы хотел ее старую поджечь. Ну, или, не знаю, костер что-то сказали. Нельзя же, пишут давно. И пошло на этот участок. Ай-яй-яй, разве можно а? Пусть она не дотянется собака, если вот я тут хожу, да? Нет. А то я хожу, а она не кричится. Ведра твои чистят. Да, да, я вот тут да, да, Привет, нет? Да, да, вот мы. Оно, а ну да? Да, женщина белая была, не знаю, забрала? Да, да, она забрала. Можно выключать уже ваш. <laughs> Geek, geek.